мы продолжаем рассказ о первом дне операции по освобождению Джобара. Поврежденная БМП эвакуирована. Продолжается бой за колледж информационных технологий. Высаживаются штурмовые группы, а боевики пытаются контратаковать, не дать закрепиться в колледже солдатам, занявшим его правое крыло. середины квартала к боевикам идет подкрепление. Танк на правом фланге наносит удар по выдвигающимся в колледж боевикам. Второй танк по вызову пехоты уничтожает подкрепление боевиков, прорвавшееся в здание. تمام حبيبي اذا في دبابه عندي جاهزه كله في رامي دبابه اسمه رواد وصف وين رميت يا عم الخير شو رميت؟ لسه باشر يا وسيم خد السؤال المدفع على اليمين بس بس باس انمي يا وسيم انمي وسيم نور الله حيو الله حيو حيد الله حبيبي إيه. علاء تطبيق شبكه بس انا اريد الذهاب الثاني في محل رامي قازي بس تطبيق يا حبيبي قل لي Другая группа боевиков, выбравшись из подземных ходов дороги, пытается атаковать с фланга. Танкам постоянно приходится маневрировать и переносить огонь с одной цели на другую. Бас, бас, а, Приготовьте три БМП с пехотой. Давайте, три БМП вперед. Боевики ведут ответный огонь из минометов, пытаясь накрыть командные пункты и позиции солдат, поддерживающих атаку огнем. Слева дом уже освобожден. Стреляй по следующему. Танк на правом фланге выдвигается вперед. Внезапно раздается мощный взрыв. بدك ترمي اللي بالي يا خيزر لا ثبت خيزران بالي يا Танк подорвался на дистанционно управляемом фугасе. Танкисты, ответьте! Танкисты, ответьте! Очень тяжело слышать эту фразу. Каждый раз гадаем, ответит ли кто-нибудь. Из танка выбираются члены экипажа. Боевики ведут по ним огонь. К сожалению, выбрались всего двое. Механик-водитель погиб. Эвакуатор, ответь! Прибывает эвакуатор. Недалеко от подбитого танка наблюдатели засекли группу боевиков. Возможно, именно тех, кто привел в действие взрывное устройство. Через подземные ходы и сквозь проломы в стенах зданий они подобрались практически вплотную. Эвакуатор отходит, а один из танков немедленно отправляется уничтожать обнаруженных боевиков. وسيم بس وسيم مدفعك على اليسار وطي الدفاع نار نار وسيم نار بيت الاحمر قدامك طلقه ثانيه وسيم بسرعه نار بيت الاحمر قدامك وسيم بسرعه طلقه ثانيه علية وبالعمر بين الشجر وسيم طلقه ثانيه Танкистам помогает пулеметчик. اليسار بس وطية وطية نار نار نار يلا رامي قرب رامي قرب رامي بس عندك وسيم خذ مدفعك على يسار وسيم مدفعك علي يا وسيم وسيم ارمي لي هون يا وسيم هون دغري يا وسيم Наконец, эвакуатор увозит подбитую машину. يا روان روان رد علي على على من خالد على على من خالد علي على اول بيم مين نادان صفر Мощность взрывного устройства была очень высока. У танка вырвано три катка и проломлено днище. Теперь ему предстоит капитальный ремонт. Вечная память герою, погибшему за Родину. Несмотря на потери, бой продолжается. Для развития наступления – прибывают новые подразделения пехоты. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.